e femmine sono come stelle, si te pierde, le guardà. Ce ne stanno a mille a mille, pecerelle, su scintille, che pazzia non mi soffoca, e perciò ne può acchiappà. Si l'affirra e fai studà. Lassi sta, lassi si volà, poi ti cuoce, ti fai male, E ecco chi da può pigliare. Si sapesse com'è bella, avveresti il lampadella, che ti specchia dentro all'occhio e chi stava a carezzà. Una è l'ora, stella mia, perché quando la notte è scura e sto cuore sa paura, pare come se la sentisse che mi dice. A Isacab, senti addor, guarda in cielo e stai sicuro, tanto io sto sempre qua. I femmine su come stelle si ti perdono la guardò